alaikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusaako mina bana uganda abatugebana okutera emukwesi tv nawe ali ku social media platforms ez'enjawulo ali ku youtube ali ku twitter ali ne ku facebook mbeebaza okuba timutugoberamu n'omupuutamala emirundi program zaffe zonna ezitukola shaptalk wamu n'embuga naneramu aba facebook mbeebaza aba youtube mbeebaza aba mm. social media mwenna mm. kubanga mukolako ensonyi mutekukwata sente mwe nemwerekereza nemutayako mm. data data wabbe ennaku zino nimba nga muteekako OTT nimugumira mutu nayo mugumide nimba nga mutu teekako kubanga mutu mutulaba wamuze tamo ne mukuta mutu bebaza okubanti no mukola kensu saako mukama abatukumire yabadize uchanche mwagalo kubanga wabafu uchanche mwagalo kubanga mufuna tati nkata ge manya onaku lwa kubiri inakuzomezi ya biri musanvu omwezi gwa kuno mwaka 2022 mugumu tuba tuzze ne mukutamala emirundi mutabani w'omugenzi yowaana mirundi omukyala mule namatovu maama salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu omu nebaganda bo bonna namulemerako sisijja muvaako ekyo kyomukyaliremu gyontwali akubuulire nti maama we ye khadija nanyonga taata we yalajabu ojjo ontwal ejja wange yali musajja wamutawana nnyo wano mumyaka gye atano nkaaga eh, samula yali musajja muzibu abeera nakaseerawo nga musajja wamaanyi nnyo muyaba eh. tebafa hmm. naye kakati thats how african zeros hmm. to the struggle these people have been making to crip my programs hmm. and he compare the following i have ate there is no government official who has that following kubanga Propaganda is not the parking is the parking of facts to suit a certain target. Mm. Propaganda sibulimba bulimba, wouldn't be talking everywhere mm. nga bantu bafollowing ne bateeka mu sente zaabwe. Kituufu abantu beerekeza ne bako data wa bei. That's a verdict. OTT wa bei. Yes. Abasajja muneegeza ne sawa namba nga tamali. ayogerera mu seven abantu abo Kubanga propaganda oba weebuulira Mm. E- e- if we want to get people bibalanced mm. yes mm. ofune abeeno n'abeeno naye bano bo balowooza kuvuma buvumi kuvuma bobi wayini kuvuma then if you abuse bobi wayini then bobi wayini's people will not listen to you if you abuse museveni then tebajja kuwuliriza kati you are preaching to the rode converted mm. I, i offered myself i offered myself mm. to help you to review newspapers before you go, before you come to that mm. njalo kubanga ndekeza mtu wafe nti tubera buli lwaku bitubera ku quest tv mm. awamuno lwaku nero naku olwe sande tukomone mm. program je bayite mbuga amune kulwa mukaga mbene program je bayita zabike era sabo birengo sigala kubanga ngobira gatugobe ntamari minu kusabira ngobira kulwa mukaga program bero ne zabike tubanga twabika na basajja benje nengo nako tugenda tukota kumbozi koza maulire mm. mamuli okubanti miso ya finance yakoze mm. yatebolinze ya oba yawaddeyo final statement ya budget mm. uh, mu parliament egenda okubanga eyisibwa budget eno ngaerimu obuwumbi 447 mm. uh, mm. trillion 447 nga yayongeddeko trillion ziri 37 okuva ku budget yayisibwa omwaka oguwedde so tugenda tulina budget yeeyo era mukutamira jakubatubuulira nga tulaba nti budget yeyongedde ate wal sectors eziweddwa akatono eh, security yaweddwa sente nyingi ebyebulamu biweddwa ku sente katini nnyo ensonga ejakuba gitunulamu wamu n'okuba tunatunulira minister of education erina proposal eyagala okubanga ereeta ngeraga nti amasomero gonna omwaka ogujja gatandika okubanga sasula sente zezimu gwalina private school yona gyolina mwina kubanga fee structure eri common e, eyawamu mwennanga eggwanga uganda wamu n'okubanga amasomero gonna etaweza yiika ttaano tebetatala kuba nti ogulawo ssomero tebajja kuwa licensi era tebatujjako tibitino wamu n'okuba nti bavuddeyo abantu 3 malamo ne bakwatibwa kubirikiza ebyakaggwa bino nga baga babibbye balina ngeje babitigenyizaamu emboozi naryakuza muli kuba nti no omuyimbi <laughs> onoomugeredde bingi eyajja wano juzi ekoni wamu nabakulembeze bamwanga bagenda kubeera ku mukolo bayitiddwa okubeera ku mukolo ogenda okubaaliza president museveni hmm. ogenda okubeera enaku z'omumwezi nga kumi nabbiri omwezi ogwa meeyi omwezi ogwokutaano omwaka bbiri abiri mugumu bituyambirawo ngaeggwanga uganda hmm. wamu nekyokuba nti president museveni yapromotiza oba yakuziza abasini officers nga makumi ana hmm. mwemuli n'omukyala mukwano mm. tayala kubanga awulira ko kano edisi nakana right. ne yakuziddwe ddala right. yavudde ku santi kana tuka ku kano mm. wamuno kuba ndi police no yavudde ne birange ngo baba abo officers bayo 55 mu basatu ninga bagamba ndi babagobera kuba bali banguzi bani ba mwenge bakoze bisango batulugunya abantu tafa ku mirimu gyabwe era tuga kuba tubiraba mukulutamale agenda kubatutwala mu nsonga naye nga tulina kubanga tutandika mukulutamale uh, stv obedda tuweereza wano e, e, ensonga za mufitimenk mm. omusajja oyo oyinza kumwogeraomusajja mugezi nnyo ailike mm. him yes mm. kubanga amikisinga religion ne social life nze kitikyenasinga okumwegunyako yagamba ati jesus sigwebaku meza ku musalaba ebikiri era musiramu fe tukimanye ekyo hmm. katonda yali tayinza kuddira nabbi wamukoledde namubonereza bwaktibakmyesu tibatekako yuda isikariyoti kukifananyi kyayesu hmm, bwekiri era gemazima nze mugoberera nnyo hmm. Mm. Uh, bamugobereraubabintubesibyaradicalism mm. ayina logiki mm. akuja eno nakuleta kukino nakuleta kukino ate era nakulingi nakulaga obusiramuensonga yokubiri mbadde nsabawebazi kubagobezi baffe anze mbebaziza nayebagaakuddoboozi abatugobererakubagamba agamba nti free things hmm. ano abantu tebakkiriza free things naye buli lwotegeera nga omuntu akwata sente ye n'agula hmm. ekyo kigundi hmm. naye nebwakusasira bagambanga pulezidenti batuwe sente tugule tikiti ate abantu bayingira ate oyina abantu <laughs> okwata esente eh. abantu bagule tiketi eh. tulina bantu olwabami babeeraawo emakindye mm. balina saluni yaabwe eryawo nga ku makindye mm. bakuwagalanye era kati bataddeko mm. baŋambye bakulabire naye ate nze ekizibu kyenkiriba ekiti enviiri ezange bwenzisala nzira naye eka nzizaayo nja kutwalawo era okibagambe eh, eh, okusala okusala enviiri <laughs> is a very big good medicine mm. ku muliro okay. kaseviiriyo zonzikwata mm. nozotya evulyazo mm. teziraba ku muliro oh. yes. abana bali abaana bayidde omulirobannanga basoni babawulidde nga tunabagenda mu nsonga zaffe obadde wala kureviewinga walina kyoyagala ogamba mawulire awo monitor this is a very good story of monitor mm. because they they don't have the credit eh mm. this is a very good story. Okay. What does Moneta want to tell us? Mm. Moneta wants Who are you as money yes. man, you as top money lenders? It, if we abuse those Europeans, mm. you are indicating the people who matter. Okay. So the the, the the policy of attacking the donors America and what mm. should be changed. That's why they are telling you. Mm. Okay. Was inserted there. bayudizi europeans hmm. hmm? balibadire balugana era eh, nebakugamba balina eno gyebakulaze hmm. mu maaso eno nga bamaze okulaga ba donors the donors top donors ive not seen the chinese tebalimu abachina but that's a good story mm. era that's where we should look at okay. because mm. there are three fundamental issues when you do international relations mm. one we cannot do without the Americans the, the, the, yeah because once the Americans deny you access to America all of the allies follow mm. have you ever been banned by any country why do they ask it okay you must explain bakuganira ekyokutambula kakati travel ban of america tezanyirwako okay therefore two a good budget kyava mu luyonaani eggwanika lya kabaka mweyateekanga sente ensawo ye that's where the budget originated mm. mu buganda bagiyita nkuluze ya kabaka these are estimates these are what kakati when they tell you as you make your budget as you engaged in the, in the battle between america it's not america alone yeah. when they ban you cannot travel to other countries mm. except china and russia zote zote zina buzibu anti ate tebalina kyebalina ate oba nabo babateekako sanctions eh, hmm. hamu yawabira banka hmm. naga banka ngisinza sente kituufu eh. hmm. <laughs> kakati eh. <laughs> kakati america eteeka sanctions ku russia era nabaga nti nokukwati china china is the largest trading partner with the european union the moment European Union, you fight with the European Union, China bagigamba woolabe. Ebe enakusiizinga nayo. Yes. akatari kagasinga kali eri. Kati Uganda egula ki ku China bagigube mu European Union. So indirectly the European Union controls China. Mm, kituufu. And America controls the European Union. European Union, yeah. So I get to kakati bakugize. Mm. mwike kitegezi kinene naye mu uganda mm. banauganda omukazi kasagamba nti e baliba musanze nomukazi alinamwesonyiwa ugandans dont mat about thisins mm. apana babesonyiwa <laughs> but this one would raise questions era tojja kusanga babaka ba palamenti abazze nga bekubyeko mu kifuba nti twagala motoka za milioni 3 mm, hmm. kakati two ku issu y'abamerika abonze mbalaba bannange hmm. aboogerya gavumenti naye nze munaenenabeerera mu gavumenti esoci must be credible hmm. nze sayogeranga bya buntu bya lusirusiru ebyo hmm. kagaleka nkubuulize if we did international relations the interaction of states and ministers actors in the international arena tuyina kyetuyita propaganda ogundi propaganda jagonish abantu abasinga obungi tebazitegeera nti bateeka eh, nofly zone ku libya naye south africa yali ku security council naye yakiwagira nga yerowooza nofly zone naye gadafi bamusibako nobutatwala balamazi makka hmm. era when we used to go to libya we used to tunisia okulya bana abafirika kyebategeera mm. kunufulaizoni no webakuga nti wakawe tojja kufumbamu mmere kitegeeza nesefuliya bazitwala nobwambe babutwala nesowani bazitwala <laughs> kuba bakuganye kufumba ki mm. anything related okufumba emmere eyo kiba legitimate mm. the americans and the forage to attack gadafiri airport kuba kirireetedi kuki kukiri omuntu gafe mm. takitegeera mm. kagati bwani yosi the americans have made olos another statement which many people don't understand we shall continue working with the people of uganda have they mentioned the government of uganda the people what does it mean mukazi bwakugamba mm. nsigaddeo lwabaana akaboozi teba The last person to criticize anybody the president has promoted. no, I think Kuburia, yeah, in a means, but what I'm telling you, we are living in a global village, yeah. and the chairman of that global village is the American president Biden, mm. and therefore, we have three jurisdictions courts, yeah, the public court, mm-hmm. mm -hmm. of promoting mm. otherwise ndi mirundi avuma abantu mm. namulekera everyfasiji namuwa ne security yayina minzaniyayina ekirungi yakolaki kyakulabomu kati mm. netujja tufuna the government court mm. tiyemanyi priorities zayo nebonayogera eina eh, priorities zayo kakati netujja tufuna the international court because we are in the international most of the people Museveni has promoted uh, and uh, indicted cannot move out of Uganda promotion is in mm. if you don't know it you go to people like Ekutesa to interpret it for, it for you tugenda tukakuongozaenkuongozaegituukako muzeekyasookerwansonga ya bajetigatugende bahati gyeyamba gyatebalize bajeti eno nga yabumbibwa amna minisita finance ya david bahati mumaliriza bahati kati jajjamu kale mbamaliriza abo mbamaliriza kati jjamu yabatebuza budget ngeri yatwironi ana mu ezigenda okubanga bajetizeekola naye ekyennaku mm. defensi yokka inako tini zirimukaamuzetamala ewuliriza ne babanga isi babadde obuwumbi nkaaga palamenti baja obuwumbi 13 ebyobulamu wenjagala ennyo mm. babadde tirini emu mm. era nga mujukira bungi muzetamatwasaine nga abuja protocol nga ensi za africa ezirimu au omwaka gwali gwa 2 mugumu omwezi gwali gwakuna in South Africa zonna zigamba zikkanya kizina okuba nga 15 of their budget mu byobulamu naye butuna budget yaffe wadde egenda okuba nti eyisibwa 15 yagenda mu bya security muzeyitamale security lwaki sente baneesira mm. ku security okusinga ku bintu ebirala byonna the government says its priorities mm. yemanyi where money is needed mm. money is like a blood mm. it goes where it is needed. Mm. Therefore, the, the, normally what you do, which you better worry about, mm. a budget is no longer important. Why? yes, you are able to about about abagadde petrol stations walabyeko mm-hmm. nti waliwo panic mm-hmm. they are locating their money to, to steal mm. So the, the, yeah. once the economy mm. is run by private sector, the government is reduced from the three rulers, creating infrastructure, mm -hmm. creating security, mm. and um, infrastructure, security, and levying taxes. Okay. biyesigaza mm. ebyo bisatu naye bwe tesomanga budget agani starting with midnight Mm. yemwanya egyongezeza they expect these are market forces kagale what is important now hmm. ku bajeti yabweyo hmm. nti bo be bamenye priorities because this is not an election year an election year we call it a sire period in the politics an election year we call it a sire period mm. this is when the governments kneel before their voters yep. yes two when you critical analyze you look at Museveni's manifesto mm. does this budget reflect Museveni's manifesto no this, this the areas we look at mm. atusubiza ebyobulamu ebyobwerere mm. Mm. atusubiza okubaagenda kwongera ku byobulimi abaana bagamba ti wanudde mm. batuyita mu state house netugenda mu mpiriri yaraba netusisinkana pulezidenti ayina a e committee to implement his manifesto so sajja bali awo bavuga motoka nene hmm. at one time somebody was probably said ebyo sibibeeramu hmm. kakati netusirikana aba planning authority okay. the most important institution in uganda mm. would be the national planning authority true how was it consulted did bahate consult it okasaija so how can you construct a house without a plan without a plan gwe bagambyeko nti owa national planning authority ne mu uganda bamumanyi bano abasuma bano mm. bamusuula ebbali teterinamwogerako bahati notakwatibwa nsonyi emani wije who was just away from parliament naye ali agitating it remain in government in cabinet mm. gitutu amasanyalaze gakulemi you are agitating it remain in cabinet this minister who is indicted, who is the first, the one who started to charged with the, by the International Criminal Court for organic extortion, is also killing on Museveni to be in the cabinet. Mm. Kakati, eh, that's where the problem begins. You would start with the National Planning Authority. Authority. The National Planning Authority, ekuli omusajja bamuyita muvawala hmm. muvawala ndowooza abawa problems kati twagala kumugjayo wabahati makasayija kuba buli abagana okubba ekifo ekivamukati mm. aba banational planing authority byebakola biyamba eggwanga omutali bubbi mm. kyobulaba akasayija babahati tebaba konsidale prominent man like me like you you don't know even the, the, the head of the, the, head of the day tumumanyi bwekiri bamwyita muvawakati today kuteyogerwako if somebody smuggles mm. five years five every year they make planning authority planning authority mm. naye singa bakulaga bakati jabijja bijjawa ijo nomutwe gwe nebakati nobusutisuti bwe babijjawa mukaseera katwakava mumbeera ya covid where the, map the, the map reading mm. who is reading the map who should put them because nabagamba abagamba in communist countries mm. it's the politburo the secretariat that sets up the objectives mm. to be implemented you cannot oppose the goal but you can criticize the methodology okay kakati mu secretariat mm. sije mujje ebintu kaka ne planning authority naye temugijjamu bintu kati mubivaawakati bintu byabba hati likasaija mumitwe gyabakolaki mwatu eh, naye ne hmm. mwatwala mu parliament samubuzemu kanot analyze budget abagenda mu parliament eh. kikabe balina okugiyisa <laughs> nga tulina ennaku era nti kakati bwekye baabasalya amagezi hmm. badda mu bukiiko batuulayo bana be baaguza edda hmm. nga bakiyisa primary eja kuki because you are very many when you are very many under commonwealth rules a member of parliament must contribute to a budgetary speech hmm. naye bano tebasobola bemwatwalayo bogerera ku madaala ga palamen bano abasajja bagezi batwalayo abantu bebamanyidde eddalaekyo takisobola nebabatwalayo hmm. segerinya kati segerinya uh, uh, analyze budget many of your people cannot analyze a budget kati bano abasajja kyebavudde batta institutions nti baddira abantu abatasobola ne babatwala mu institutions bazikulire hmm. kyobalaba nti eno e, e, e, mbadde nkujunyula hmm. nti how can judges declare that na, since this man mm. withdraw his case so court declares that museveni is a winner omusango gwemutawuliddemwaligambye nti if this man the chief petitioner who was challenging museveni's victory mm. has withdrawn his case, case. then the results released by the electoral commission are valid sositemulawo buwanguzi batekayo abaabwe anasiba mirundi mm. anakolaki omusajja nemuteka mu electoral commission hmm. aba european union bamugamba wesanot observe electionthis abcd nagana eya ego hmm. nga takimanyi tif european union does not observe elections tebabawasenebatekayoeyonosanga omusajja hmm. ali barefooted there is no chairman of the electoral commission who can nominate mm. Hmm. yakyogeraera nze nkubuulira hmm. tekanebweyita abantu abo abantu bamwabo nemubaleeta tebasobola kwandaizika bajeti abasinga obungi aboogera ku lediyo atuze ku nsonga ya bajeti gumenyire otugambye nti bajeti nebadde reflectinga eh. manifesto ya president museven lwaki esaaza te bajetiuzetamali mpolampola eh. kino kiraga nti nno president byatugamba batunyina batukwenyakwenya byebigambo byakalulu ate ngeamala yekyuse ate ekisinga okubeera ekibi hmm. president ye minister of finance bwekiri all of these people lwaki byatusuubiza mukabtebirifekedi mu budget nti this would be kiri omugoyo omugoyo is a mixture of ebijanjalo hmm. water and sweet potatoes hmm. kale wewuunyi hmm. ebijanjalo ne lumonde bigula sente entono omugoyo gugula sente nyingi but wenwenovomits bifaanagana <laughs> twalibadde tugamba ti the budget is omugoyo an integration of the national planning authority museveni's manifesto anti ebyo byali badde bikola era kyembadde nkunyumira hmm. tebetwagenda mu meeting nze ahava no time era nze meeting enene sozinteekamu hmm. not a meeting man nabuuza omusajja yagamba we cannot integrate museveni's manifesto hmm. in the planning authority planning authority oyo muvaala nga tanagendayo nemutunulya nayogera nempanika omukono nemubamba hmm. wasoma ku litrature ye no hmm. student who registers for literature registers books era when you register for literature ebitabo byewa registeringa obutabo bwokolamu ebigezo nebwolaba hmm. biri nga birina simple questions you stick to what you registered nemuga nti eh, like a student a literature student who reads the registered books on the syllabus you should be like eh, these, eh, these people mm. why the, the books that were put on the, the, the syllabus is what is contained in museveni's manifesto museveni cannot go back after five years and tell the people that the planning authority uh, did not integrate what I told you. Nemulabye <coughs> bulabye nti manifestosam is an annual event, is a ritual. But if I sit down to analyze your manifesto, which you gave me five years ago, I don't vote you. Mchiri. Ekitegeza the budget should be, give us a, a roadmap mm. to 77 years. Is it reflected? Hmm. ebyenjigiriza ebyobwerere byasubiza upeemirundi ekyaa musajja nganze haji mirundi hmm. haji mirundi hmm. negenda ewa christiani Mm. katonda nanyamba nenengera ababaga embizi mu lusuku ajosera nawe kuba mwanja sijja kulya aweva maca irimeniira ndiyakukiyipo nzeitamaneyayisiddwa eh. munayuganda owa bulijjo agifuniramuanti nkubuuliddeyogera bulungi otugambye obadde otandika oyogede nolaga nti batubanja mm. akade kamune kindu buli yes. ebbanja lya Uganda tulina ebbanja lya Uganda tulina uh -huh. tulina 52 56 trillion banjebwa yeti buliriza yeti yezereze tubanjebwa trillions obutabalika ataano mumeka mu mukaaga businga ne budget gye twayisiza sente ah, ah. tugenda kuzijja okubanjibwa wa not bad mm. but how have you used that money because these Europeans also benefit from their uh, uh, uh foreign aid mm. nabo olumu bakusanga ngebintu byebakuwadde bivawaabo hmm. bushi yajja thats why i tell people hmm. to invite me at a fundraising function muyite a business man hmm. to invite a minister je wano yetakule mumpale invite a business man ono ayina prominence nti minister yabaddewo what does he give you kakati bushi yajja wano nabaga nti mbawadde emitwalo gya dola makumi abiri tijaki tijakubayamba ku aids kondomu zava mu america nebuto yava mu america so ye also benefit from their aid mm-hmm. naye ate nga gadafi bwagende busi singa yakyalako enamirembe yalisaddewo emitwalo etaano eja dola mm-hmm. bairatulo but gadafi atuukawo high commissioner wa nigeria atekawo so it, instead of inviting uh, uh, uh, an american ambassador mm. i rather invite the, the, the nigerian high commission chief aje nemitwalo gyeya dola nagikubaawo mm. bano tebaziina they talk about but britain through bilateral mm. we do this and this and this cannot donate kakimana izo nti provided for at the embassy so kakati okwewala si kibi naye anti bazitusonyiwa kati babikwatidde ekyemba gyokunyonyola nti what does this ban travel ban mean hmm. a travel ban means that your family will be deported yeah. to you, if you don't change and you, start, you, start, you still continue with your arrogance, mm. your businesses will be confiscated and the properties. If you don't change the Kibari Munsi, never did international relations, then you cannot trade in America. nabakuba yatusuubiza tugenda kuba tweyagala mukuva mu sente zigenda kuva mu mafuta era nga inkamu kakati nabakuba batamanyi mm. nti diamond we sierra leone bamufuula blood diamond natagulwa kanti the americans brand your oil blood oil if the americans can, can, can humble the iranians hmm. nebagamba mm. nti temugagula do you know that when america imposed the ban on iranian oil even the chinese and the indians his neighbors mm. wanted to take advantage they say fetugagula munyuwani local currency hmm. ni india nega nange ngagula mu rupiz rupiz yee tikani brand yo ni niba nabakoba abo yakite basirikafu <laughs> lwakiba bali mu nsi tebasirikako nebalekera fe abatabulwaki tebalekera fe abasoma menu lwaki ebintu hmm. bebirekera babayebale celebrat diplomacy bakuteesa hmm. eyaliko eh, purezidenti wa genasembly lwaki tebabirekera badiplomatis a diplomatic query is responded to by diplomatic answer when you, you, you become arrogant mm. tuyina njagalayo ki aa ah, ah. njagala kyogenda mu amerika no youare not informed omusiraamu lwaki alwanira buca yembizzi nti temugijjaawo omusiraamu agirwanira hmm. kitevaawo why do you fight to go to america why do you fight to go to america the pope nabyo abamulita nga bakubi odde hmm. nekimanya ekyo kikyambuze webakinoonyezaako kikyambuzeewo hmm. hmm. naye baataddewo ekifaananyi izinomu the catholic church hmm. bafukamira okuja kubuuliza eri babisoko baabwe thats a normal tradition because but the pope appears in his window st peters every when everyone was there how many catholics were there But when America imposes a ban on you mm. Canada, it means Canada, it means Australia, as Muslim medical countries, it's not, not only new, these are Marundi. All of those, and it too, the American made another important statement, mm. apart from the other one I've explained. The American say, anybody undermining democracy in Uganda kati bo bebadde bayinga wakuba tiyagasi engalabiye waffe <laughs> bakulabako nefaalu nomuserikale go wa polisi wagana bobi wayini okuyingira tuleeta engalabiyo thats why the ban company includes its sarse from dpcs this ban itandikira ku district police commanders hmm. advisors eh, eh, ministers nrm directors at the secretariat eh, ibakwatako oleta bannabakooba nze nga nzira mu ddiro mm. mm. mm. lyange nga nzina <laughs> nga ntyentebula <laughs> era nze fact for me my proposal would be these people would be invited at the swearing ceremony I know the president. He evaluates the situation. He's an expert on crisis management. I don't I, I, I don't expect Museveni mm. to, to make uh, to criticize these donors. Okay. And no, mm. we don't benefit at all. These Europeans, mm. the Americans, are experiencing overthrowing the governments. True. Tibakasula Yuka. Mm. Never. Egypt was one of the countries that receive massive financial aid from america mm. olwamala okusuula mu balaka mukazi womungereza bamuzaayo ye ya katanda nga ayasami ayasamiridde bwati mm. mubalaka alayi waabwe religion mm. e, eyasuula bashiri mwana msisi wa capati muwala in an country a woman tulale okuva muna uganda okubaomusolo okuva munaugandaubane minisita yavudde eralaga nti no omusolo gwaa mm. gwaviddwo okwongera ku mafuta ne ku ŋŋano awo ah, oh, babakwatidde eddala mm. wy babakwatidde eddala what these people have started your eh, finances for a long time mm. bamanyi kyosobola okukola nekyotasobola kukolaki nekyosobola kukola when they cut their aid and you overburden your population, your population will resist. But what is the population is overburdened? I'm not sure what says, will happen. These people hmm. cannot practice financial prudence. No, Katibachaba. It's not a million dollars. I'm not sure what I'm saying. yakyayisiza bbiyoeyeoni can this don in their minds nti kakati nti tebajja kwongera kubba bajja kwongera babbe abavuyire ku lugudo babeni olabemisindi olaba ababbi obusuma n'obujozi obali mumitwe bayinza hmm. okulekayo okubba bali balwala obusuma n'obujozi hmm. tebayinza kulekayo kubba ate kati bayala nnyo lwansonga ziri bazikwatiddeyo zikwadde bayina naye bamalaya bo kyebakola mm-hmm. abatuzi bomugaala amala okunyikika nga satu nagenda mutoyi <laughs> neyegobwa nkomanbuto katibayala basamye ngebinyumiweba balinda akafulumawo bonna bakayolewo mm. nebatamanya nti nabagambye abo banaabakova abo abavuma abamerika mm. what if today the americans release there is so the fact that two Ugandans who have been arraigned before the International Criminal Court for extracting and selling organism. Which ah, are ah, the hmm. bali abasajja abazungu bagezi babaliwalentrap theygive their evidence on zoom hmm. babagamba agalaloya gakwe gababa sente gere millioni aga asatu nagagamba tumujagere mukamira Najua wata hinau. know. These people, in three weeks they are going to go back. Okay. They don't know what these Europeans have, the evidence they have against them. Mm. Because the Chinese were two were arrested. Mm. Two Chinese are in this group. Okay. The Pakistani whom I was fighting here because the minister wanted to kill my wife mm. ati kyekyamuleetera obuzibu nenkwata esisimu ngiteeka mu byuma byange nembakwata kakati era infact etimikilalify in two hours mm. ku platform yange etamali bulungi ofiso tujja kubeerako recorded tape naye the professor they are referring to is not his professor usually talking to mm. the professor they are referring to in that recorded tape είστε Ευθυντερία και οι I told you, mm. Kanyeres came to me and confessed mm. and left me with the list of doctors with whom he was working to extract the organs from patients. Okay. because the senior professor. senior professor. senior professor. is being referred to. Mm. Nayo yayogera mu mumanyi. Mu munnaffe wa bulijjo abadde alibirwa boona atuuza eddoboozi lirikiri. Oyo wa myaka asatu muka. Minisita wa myaka ng'abasajja amagezi negabagamba kakati hmm. mwe tuba tuyitinganga because of the covid mm. yes we are treating you like people on bail but after, but after testifying we may consider you may get uh, uh fines and what gaba gabalimba bonna ne batwala enkola bizima bwemuserina ne bawa obujulizi gyekubira akatambi kabi kagamba hmm. when you compare these European lawyers, the European lawyers, we have to smart our lawyers. Yes, these are international criminals. Hmm. Kakati chenkubuza kasajja. Do you have a case before a local court? What are the, why did you hire those Bazungu lawyers with that accent? If I play that tape, it would look at one. It does not pay you to engage the Americans. Mm. If the Americans today release a risk of people mm. who have billions in america starts in american account temudduka wano ntemujja kusoloza abantu wano nga abantu bamanyi kuba this is public information mm. they have imposed the ban on you the next step is to, to confiscate your assets mm. and that's why you should be very careful why have they revived this congress case biri babikwata nabagamba nti president wa america yakubira kabaka wa dubai tewabawo hmm. ekizimbe kya munauganda ekikyuka nakubira uhuru kinyata hmm. tewabawo ekizimbe kya munauganda ekikyuka nakubira lamufosa tebaye ekizimbe kya munauganda omanye nekenya wantebayingira nga wababye nokulosinga ebusiro bawema tebayinza kukomerera agati mwe abantu bakasaija sibanenyeomukulu david bahat yalese eh, proposo yali yayisiddwa yabiyoni 234 zageze mu udb naye naaza proposa eddala yalese proposa eddala yatriliyoni emuyafinanceyatriliyoni emu n'obukadde bukaganaye nga bagamba sente ezo kasayinja nebakati bapulakitisinga bwatuka oluvodoekonomiskasayinja ndi bakati are experts on vodo vodo economicsout of touch with the population letme tell you sodeke kusente zebagala tuyonemu nobukadde mukaga zakuliperinga gali ya mulugudo lwa gali ya mukka mm. nakusimba miti mm. mm. abo abasajja bali abut obutaaki withe population owy nti buli kintu kyonna bakikolera mu bubbi si kuyamba ggwanga lyabwe because they abut obutaaki withe population mm. nabaga ntuyina ekyetuyita open indicators myamuke ndabulinga mm. mbeera mubagagga nembeera nemuki nemubaavu mm. thats why ikannot go into exile you find me ewaffe kalagala nga ntudde n'abantu waliwo wano gyembeera mm. omusajja baava enamasiba nga basibye obukaddo mirundi kannot be outside this time nga tewali balax eyaawa obuuze abaamaduuka nti jinja ki erisinga okukola ku minzaani waliwoeryaaaaogamba omusajja atonda enyama hmm. nti ntemera kiro taano akuddamu nakubuuza nti ogambye oti <laughs> ejinja lya kiro taano teririiyo kyewuunyo omuntu wabula kiro taano hmm. yes ewaffe waliyo sukaali gwe bayita lutunku hmm. lutunku kitegeeza nti lyeddagala lya nanyonga eryomukyalo hmm. nanyonga lyeyagabanga hmm. yagabanga kajiiko <laughs> kati lutunku omanyi kyekitegeeza bakwate amajaani agakkira ebibiri nebagateeka ku minzaani nebayiwako sukaaligramuz ebi ate bagulira mwana alwadde lukusensi these are open indicators onako nabo vero wese nabo bora ku parking kana kandi imyaka 10 abari basinga bose ngoga bwo bahati nuko uti kuti abimanye ebi alivinga mu bantu bali ku brusk mm that's why inti egwanga can explode umurundi kumune baduka the moment you out bano ababaka ba parliament they also out of touch with the population mm. how many go back bagula emyaka etaano tebaliyo basobola yaterereri nti am not an assistant yowa mp beringi mi kino ewaffe batukoba kakate ekyo kimu ekyokubiri nti dino how many vehicles remained in garages because the owners could not babazirekaayo abaana bazizanyiramu emipiira nibagavunda ne emitto mu motoka gyavunda hmm. bahati ne kasaija bamanyi emotoka ezibali bagamba okujjako emitwalo ekinaana eziremedde mumagalaki e abasajja abo bakimanyi ti abantu bangi tebasasula kusasula lenti kituufu tasobolakuyisibulanga eh, eh, bita mm. bobalowooza ggula nedda tojja ggula kubanga omuvubuka ono omwana ono mm. ategedde nti bwomugula renti sijosasula omwaka omulambo obwemyaka etaano mm. tasobole bya violent babawo enkumi tano tano ne bayiika mu kibuga yifuwiraautumena abo abaana tebajja kituufu babawo enkumi mekameka tano tano ne bayiika mu kibuga fe abatambula mu kibuga olyakwata bwasa nakwata omusajja omuyagamba nti atawo namulabyewo ngaatudde my father dies twenty hmm. naye yalina practice yatulanga mu lujja ku lubalaza mu ntebe mirundi nga bwemubuuza ngaoli mu luguudo tayanukula kamuniyala kakati hmm. baali bamumanyi nti watuula i found a fool in kampala munaisewo munakaliisizo kubanga lyono nti ekyo wamu nga kitawo wadde omwe mm. kye batukola mm. kwata mu kooti ŋŋende ngoba mu kibuga banoonya enkumi meka noowa omuntu nze mbeera ne sente zange empya mm. mbeera nembya nzikwata nkaddembeera na sente nja sikwata za bisiraani zebamaze kutwala mutoyo kubandulako malusiki amolezi moving with new calence mmanya nti ne bwe babanga banzibye enamba zazo zimanyi ŋenda kudduka nemba <laughs> <laughs> as to who would be killed instead of the cobra the man argued that since there were many medical doctors in Rome one of them were innocent or they innocent be killed in order to save the cities of cobra the suggestion was taken unanimously and one of The medical doctors was killed to save the cobbler who had actually committed the murder in my earlier submission. Kagati, unlike past religious leaders who are more interested in holistic missions, the current crop of religious leaders is man-oriented. Some of them are involved in the criminal activities like land evictions. This is how they have forged a strong bond with the mafia gang. Since the mafia gang is very close to the president, and religious leaders outcompete each other in stealing money from the president, it also created a strong bond between the two. The mafia gang can easily facilitate the religious leaders or any other person access to the president. This is so because in the attempt to, suc to succeed Museveni, the mafia gang needed the backing and support of religious leaders. Religious leaders who are expected to protect the public interest just like past leaders have joined the mafia ganga in case of kakati nkubulya ne gango hmm. nti batta kubula yeyatta omuntu hmm. nebaga nti ah, ah, ah. kubula mumuntu ani anakolengatto kakati kakati nebagamba teyo innocent dokita kuba bubangi hmm. kakati bano oyo side director akolo ye police bwe gyakolerako bwewabaawo mm. ababbye sente zekatosi akwata byandaala after five years byandaala nibamufounding innocent mm. naye nga kuba omulimu gugenze mm. bwe babba egundi balumba bank of uganda nebabba bokka bagoba omusajja omunyambi mm. omunyambi malinga nekulimu niyewumba niyewumba niyewumba nga emibugu gyambiiri na mandera bayola malinga nabana abanyampi abaaakankubuulire about that your lunch mm. i wrote a book 15 years ago about that lunch mm. simple yeah, very simple mm. captain roy imported those white rhinos himself Mm. And establish that sanctuary there in his own Mm. There is no problem with the land. There is no problem with the safety of those rhinos. Mm. The Chinese criminals who wanted to take the horns of those white rhinos hmm. are conniving as well from solitaire and other mafias. Because the, the Chinese criminals know that if you, you are free to sell a rhino or ivory from a dead animal mm. if it dies of disease or of the age. Yeah. The, the purpose of removing the white rhinos to the national park by Musinguzi is influenced by the Chinese criminals. Challenge me, I play the tapes. Obulina. Challenge me, ladies and gentlemen, mm. I play the tapes. mm. video and audio. Okay. And you must say, why are we have we been invaded by Chinese criminals? Because I ask. Mm. Tanzania had a long relationship with the Chinese. Why are they not creating involved in high international criminals? I've told you. Among the 32 people who are charged by the International Criminal Court mm. for extracting human organisms, babalimba ntubatwala canada tubatwalawo hmm. ehumani bein agula miliyoni ya dola emu mbirwanyisiza muntu ogwo banonashiriki enebwede gutwesu kubanga sijja kubeera anda prote nina abaserikale kumi ewaka hmm. naye nga bali bagenda okunzita bamanyiddwa yes amalobozi gabwe gwebali vidiyo kweziri bonambalina howlong am i going to be protected kati okuddamu okumanyira bulenzi mmwe hmm. ngenda kuyingiza tuleera era ddala ddunga enkuba tetonbawulidekmutegeere nti amaanyi tugayina amaanyi tugayina agamungu ge tutalina hmm. naye gali tugayina agatenze eggulu tugalina enenyero e- yange genyambala ogimanyi amanyama amaanyi gaye enyondo ya kiwanuka bamuyita kiwanuka omulalu yakuba enyondo kiwanuka akuba nyondo ye mukazi akuttira mu nyanja dongo yewayo naye <laughs> kiwanuka akuba nyondo ba akatwe nokaasa ngate tuvudde naweekyokulya obulenzi bunono ekyogere nano nolibufumulamu kati buli wankosamu tudde buti why do you bother him mwali muntakulamu <laughs> yaliramu ndikonsati mu bifo yokke mwe twatakami eh, ancle eh, samuel yabagamba to prevent my money my money bazituddeko why dpa this money yes instead of paying me the baganda have the proverb a stable man exposes a nakedness twice hmm. bagatula bulungi wesinti ate nezyantya kakati instead of paying me the 5 billion you confiscated you stopped me from coming to me. You have so far paid 18 million, 18 million dollars. You are looking for donors from Oman, money lenders, and the, the, the lawyers are demanding an additional 12 million dollars. Kati singa nze mwami sasa, singa mwakwati, eh, eh, eh, bilioni zangitani ni muzimbo, singa na papa akwati, mzee tambula maliriza bawulidde kakati nga tumaliriza waddakiika kamu kano ngawe tubali twogera ku mukolo gwokulayira omwogezi wamagye yavudde jo ko ege nayogerako eri eggwanga ngaalaga waka vinja aketibu aketibwa time is now kani best in south africa katekateka okubandikagamuira era gama bagenda kakurashi kasonze ensimbi nga batusan kwa victoria ezibira obukadde kwa batekawo okuba nti byabulimba ebyabulimba if the mafosa is coming here yeah. it means you have excellent relationship with south africa kubanga bo tebaweyinga bigambo byabwe if you say that people in south africa mm. are organizing tusabotage the swearing ceremony mm. security ya south africa yinza okukkiriza president waayo do you know that during the swearing ceremony ya president museveni bakubira wano abakulembeze including the nigerian president mm. i was summoned to nigerian court to testify foreign minister bamugoba nga bamugamba why did he allow our president to go to a situation which was dangerous pakati hmm. ono byekuwaso impakiti yake takimanyi tebamanyidde kikugonde hmm. channels two security yonna ebeera fanya fujo woone hmm. mu europe olabamu abakalakala ne mundu yes if you have known the information why don't you correspond with your security people there in south africa, in south africa? Mm. two when are, are they collecting money when uganda babbi Mm. ndabaga nti akamyu tekayinza kuvamu kidomola kyamata nimbaga ayina ugandans oba kabaka maika yatambulanga ebulaaya nga tajjayo sente mm. how could ugandans buy anamadeca for bobi wine kakati mm. when thisouth africa fetwakirabangako one abaganda bakuŋanyanga sente nti bazitwalya muteesa naye nga bazibbirawe okay the south africa people these groups in the south africa how much money can these jayo people who create money to sabotage certain information is reserved mm. for your service abantu ne bagamba nti kakati wa scaring visitors visitors to come a general who is informed is telling you that the people are going to sabotage the function nezija uh, nezija hedwa security nakizo omugenyi ajje mwasoma nnyo mwasoma mwasoma nnyo mwasoma nnyo mwasoma